Tak oto wyglądały zwłoki dziewięciu alpinistów z grupy Dietłowa, znalezionych w 1959 roku. Co się z nimi stało? Tego niestety nie wiemy, ale okoliczności ich śmierci są niezwykle zastanawiające. Grupa miłośników gór pod przewodnictwem Igora Diatłowa rozpoczęła wędrówkę w styczniu 1959 roku. Ich celem była wędrówka po paśmie górskim północnego Uralu w Rosji. Początkowo w skład grupy wchodziło 10 osób, 8 mężczyzn oraz 2 kobiety. Jednak na samym początku wyprawy kontuzję odniósł jeden z jej członków, Judin. Grupa zatem zmalała do 9 osób, a kontuzja Judina prawdopodobnie uratowała mu życie. Zarówno przewodniczący grupy, Igor Diatłow, jak i cała reszta ekipy, byli doświadczonymi podróżnikami. Dla żadnego z nich nie była to pierwsza górska wyprawa. Feralna noc miała miejsce między 1 a 2 lutego. To, co się wtedy wydarzyło, do dziś owiane jest tajemnicą i budzi liczne domysły i kontrowersje. Grupa podróżników nigdy nie wróciła do rodzinnych domów. Po długiej nieobecności Rodzina oraz znajomi zgłosili zaginięcie. W 20 lutego za zaginioną grupą została wysłana ekipa poszukiwawczo-ratunkowa. Na początku znaleziono namiot z wielkim rozcięciem od wewnątrz, a w nim zapas żywności oraz wszystkie rzeczy osobiste studentów. Poszukiwanych wędrowników jednak nigdzie nie było. W końcu znaleziono pierwsze pięć ciał w odległości kilometra od namiotu. Niektórzy studenci nie mieli na sobie ubrań. Jedna z uczestniczek wyprawy nie miała nawet założonych butów. Po przeprowadzonej autopsji lekarz stwierdził śmierć zaistniałą w wyniku wyziębienia organizmu. Już wtedy sprawa wyglądała bardzo zastanawiająco. Dziewięciu studentów ucieka w środku nocy z namiotu rozcinając materiał od środka w takim pośpiechu, że nie zdążyli nawet się ubrać ani założyć butów, temperatura w tym rejonie o tej porze roku wynosi od minus 20 do minus 30 stopni Celsjusza. Tak doświadczeni alpiniści na pewno to wiedzieli. Wiedzieli też, że bez odpowiedniego ekwipunku nie przetrwają długo w tak wielkim mrozie. Mimo to jednak coś przestraszyło ich tak bardzo, że postanowili zaryzykować i opuścić swój obóz. Kolejnych czterech ciał szukano przez następne dwa miesiące. Gdy je znaleziono, sprawa zawikłała się jeszcze bardziej. W zwłokach dostrzec można było liczne obrażenia głowy oraz całego ciała. Po analizie antropologicznej stwierdzono, że czaszka jednego z mężczyzn została zmiażdżona, Pozostała no dwójka miała kompletnie połamane żebra. W przypadku dziewczyny kawałek żebra przebił serce i co najważniejsze, studentce obcięto język. W jej żołądku znaleziono krew, co mogło świadczyć tylko o tym, iż w chwili amputacji języka dziewczyna jeszcze żyła. Lekarz badający sprawę jednoznacznie stwierdził, że większość obrażeń była wynikiem tak potężnej siły, iż nie mogła zostać zadana przez człowieka. W obrębie miejsca zdarzenia nie było żadnych śladów walki, jakichkolwiek śladów szamotaniny ani krwi. Dodatkowo niektóre z ciał nosiły znaki mocnego napromieniowania. Państwo sowieckie za wszelką cenę starało się ukryć całą sprawę. Na miejsce tragedii nałożono zakaz wstępu. Wszelkie akta sprawy utajniono, a dziennikarz, który zaczął wnikliwie badać sprawę, zginął w niewyjaśnionych okolicznościach. 50 lat po pamiętnym wydarzeniu sprawa cały czas nie doczekała się wyjaśnienia. Wśród teorii, jakie powstały przez te lata jest atak Yeti, spotkanie z UFO, eksperymenty wojskowe, lawina lub choroba psychiczna młodych wędrowców. Niestety najbardziej prawdopodobne jest to, że nigdy nie poznamy prawdziwych okoliczności śmierci podróżników z Rosji.